vai cuidar da porta, três pessoas de cada vez. Quem ganha pode ficar até as duas rodadas, pode ser? Naila Maria Fernando, tchau. Você vai bagunçar lá fora. Vai lá. Ó, olha o desenho. Tá pode entrar lá. Pode vir. Olhando pra parede lá, olha lá pro fundo, olhando pro fundo, olhando pro fundo. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, olhando pro fundo, olhando pro fundo, olhando pro fundo. Aí, pode dar pro A casinha. Ah, acertou. Eu sei a casinha que eu... Olhando Pode olhar. Um, dois, três e... Pode olhar. Tá facinho agora. Agora tá moleza. Tá moleza. Daisy, pode olhar. Não, não já estava, já estava. o garfo já estava. Isso daqui da é Aí, as minhas acertou ali a garrafa. Aí, agora pode olhar. O que, que tem onde? Arthur, Arthur acertou. e olhou. Ah. minha luz é muito rápida. Muito rápida. Ah, fecha lá, fecha a porta.